жердин жасалма жандоочусу болуу үчүн нерсеге берилиши керек болгон ылдамдык биринчи космостук ылдамдык деп аталат нерсе туруктуу абсолюттук ылдамдык жана ылдамдануусу менен айлана боюнча кыймылдай берсин ньютондун экинчи законуна ылайык тартылуу күчү массанын жана борборго умтулуучу ылдамдануунун көбөйтүндүсүнө барабар биз каалаган бийиктикте биринчи космостук ылдамдык үчүн туюнтмаларды алабыз жердин бетине жакын жерде жасалма жандоочу учурулган болсо анда биринчи космос ылдамдыгы жердин радиусу жана эркин түшүүнүн ылдамдануусу боюнча эсептелет